Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε το ασπράδι με το σπορέλαιο Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε το νερό το γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Την μαγιά. Την ζάχαρη. Και δουλεύουμε ελαφρώς. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι που έχει μείνει, αλάτι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Αν η υφή είναι μαλακή μη σας προβληματίσει. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη, πετσέτα και αφήνουμε μισή ώρα να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Στο κέντρο τοποθετούμε ένα κομμάτι βούτυρο. Και ανοίγουμε φύλλα με τα χέρια μας. διπλώνουμε στη μέση και βάζουμε τυρί. Τη και τα γυρίζουμε σε αντίθετη φορά να πάρουν σχήμα. Ενώνουμε τις δύο άκρες τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αναμειγνύουμε τον κρόκο με λίγο σπορέλαιο. Αλήφουμε τα κουλούρια. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε στις 190 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν.